na Mongkong zrobić jakieś zakupy na niedzielę na, na imprezkę będzie około 30 osób więc trzeba coś kupić na, na grilla pojedziemy autobusem do fery i potem potem walimy na centrum i Mongkong na Mongkong, na market a balony już pozdychały po Halloween jutro jutro wyskoczę do Makału zobaczę co jak po ostatniej po ostatnim tajfunie bilety wzrosły. Teraz bilet do Makału to 600 y, dolców. No zobaczymy, zobaczymy jak, jak będzie na Mongkok jest za 15 druga. Okej. Okay ruszamy. No to 2 km spacerek do autobusu. Jedziemy na ferii. Domek wielkiego szefa. are Azil. już trochę cywilizacji. Duża plaża. Nasz bagaż zostawiamy na płocie, przywiązany, nie chce nam się go targać, a będziemy wracać, to sobie go zabierzemy. Guys, right? Yes, for police. Like someone, like someone want my car for shopping. No i już jest angielski bar staruchy i i turyści przesiadują całe nocki tu chlejąc Angolę, same Angole Szkoci chodzi, to nie Angola. William Wallace. Same szkockie bary. A przerwa w tym Chodźmy w górę. płytki. Nie jest to zrobione bezpośrednio na ziemi, No i wychodzimy na Nata Road. Trzeba rozmienić trochę dolców. Kurs 7,70 za dolara. Wbijamy już na market. 7 milionów ludzi. siateczka tak samo e, butelki można, można tak dostać jak się kupuje więcej piw, żeby się po prostu nie obijały między sobą You want kopi ko? Sklep indonezyjski. Trochę warzyw pionych, czas jakieś ryby, trochę mięsa na jutro. Znaczy na niedzielę, jutro do Makału ty może jeszcze owoce. Thank you. 大骨猪前有满都是三十八蚊斤，三十八蚊冇错。全场三十八所有大骨猪展有满都是三十八蚊斤，三十八蚊斤价。全场三十八，所有大骨猪展有满都是三十八蚊斤，三十八蚊斤价。全场三十八，所有大骨猪展有满都是三十八蚊斤。 食我哋成個嘅手打英雄啊！全港嘅製嘢，世界嘅城市手打嚟嘅，得啦，我同你拉死啦！如果做你呢個咁，啊得啦，點咩雞？點咩？喂嚇，like this，we，or we buy this。 This one you also can cook with We buy more because many people and many we have many friends. Chị cho ngồi dưới đi coi giặt con nào

lody 10 dolarów kręcone włoskie wracamy do siebie na Lantau, idziemy na autobus i powrót. Chongqing Mansion Ciapatowo w Hongkongu Hello guys Wszyscy do dostają chcą ci sprzedać zegarek Największe bydło No i turyści na prom do Central Central Okay. Ladies and gentlemen, boys and girls. Thank you for your waiting. name is Cristobal Quiz. Now, ready start the show. Are you ready? Yes. Yeah. Okay, one more time. If you want to see good soul, I need your energy. Everyone, come on. Three, two, one. It's ready. Yeah. Yes, sounds perfect. Ladies and gentlemen, this is my first show in today. Please enjoy the show. Thank you. You understand my English? Thank you. Okay, but last one, last one, last one. Ladies and gentlemen, after the show, after the show, I will hold the hand in the here. If you like, if you enjoy the show, please just go away. Please come forward, join us some support. Ladies and gentlemen, everybody have a job. Be you. This is my job. This is my work. So, please respect. Thank you. Okay. wyciągnął mój ruch i autobusem już do domu. jesteśmy już na wyspie i czekamy na autobus i jedziemy do siebie jest jeszcze taka ciekawostka autobus 3M w to samo miejsce płacimy 10,50 autobus numer 1 płacimy 3 dolce oczywiście jesteśmy już na, na Lantau od strony yy, tu jest przystań tutaj dobijają promy z central nasz wózeczek czeka na nas oczywiście. Nikt go nie podprowadził. To nie Polska. This is no Poland. Here is Hong Kong. Yeah. Everything is safe. Yes. No one stole it. In Poland, I think one minute. It lost. It lost. Ah, here no. Bicycle have to lock please. No i dotarliśmy na azyl. Flaga wisi, światło jest. No to to było na tyle i do następnego.